Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Nur Fahira Nama saya Nur Rahmawati Hadis Hari ini kami akan melakukan praktikum Gelombang mekanik sederhana Alat dan bahannya ada empat yaitu Warna, wadah, batu, dan air Pertama-tama, ambil air, lalu masukkan pewarna Aduk hingga warna merata Kemudian, ambil setetes air, lalu teteskan. Dapat dilihat gelombang yang terjadi di permukaan air. Sekian dari video praktikum kami. Ditunggu video praktikum selanjutnya. Annyeong!